ñawparunakuna willakuynin mana kawsayninchis chinkananpaq qhiswasininchis wiñay kawsananpaq munay willarikuykuna ñawpa runakunaq kawsaynin kunan allin kawsaypi hanah atuq puris kang purisqanmanta Chay pachapis, zapawata Espiritu Santo raime apakun hanak pachapi. Chay raimi manka, japan peskukunayas purinku. Tukui imaimana lix ainiok peskukuna. Paigunaka, izkainiok kama purinku, muna ipacharkuska hanak pachapi huñunakuk. Ichaka kuntortak, manara hanak pachata purinkrakchu. Paeka, muna ipacharkuska, yana intiro pachayok kaskan, yurakufandayok, pukakunkantinpayqa mistimistiraq asnarishkan wasinmanta chikaraq uraqamushkan mikhuna uqariq <laughs> liqichukunapis kunyata, kay chapis. apanaraming ka siyang wasimang. Wah! Pitjam siyang richay. Compadre Contor! Imayaya. <laughs> Tatakampak po rin ay kirikasyang. Imatkama ko ko sungkiri. Atas kamakasang kipswak! Raimi manchupurinke. No Mukha man Manan kim! Manang kampa hinachu choñosin puras. Atari kaimanta. Ay chakanka kacho Machanari compadre cancacho. <laughs> hari Punta punta kapag mikuna. Kanka. No katang pusaway. No kaka pips kutichipus kay. Miki. Kanka, pinka pichari, kipachiwankiman. Mana chay mantapis, kanki chaymantapis millaytamin mananga manan mancho. <laughs> ay ay hakupis ari chikaqa ah, millayta chaypi waqanayanki ah, mi hina mana cai mantata anak cari pacapi, Manachu mancharikunki, kas hanaq tapi wanyur kuci musaiki, kasqan iki mantai chupaykimanta aysaruqsayki kami, ya aku kak uh iskai kinsa aman kacari cu, aman kacari cu ya usqa allita hap'ikuy kanikunkichu Qhipallataña kunturqa chayaykun hanaqpachata atuq q'ipiykusqa. Waq! Waq! Shummaq ah, marikay mikhunakunaqa aqhapichkasqa uqharikunapaq hina. a n a k pachapiqa llapan pisqukuna macharisqañan tusuykushkanku. Hatari, hatari pichinku, hatari chikataq a n t a n mikhuriykiman h i n a t a Aqata suquyurusa, s u k u y u r u s a Macharina pajinara. Dejo ya. tuh saya coches! Tang tang tang kai kai kai pi ruruan kikiri ridi pui ridi pui kaka mama mana manchari anca macari napa kinarah. Cai pi, tuku aqapis askha p'uñukunapi ancha pis kukuna chaypi tukuy Wakin kunatah, cai tusurashkanku wakinkunataq chay k'uchukunapis sayaraspa Cai ping atohka, wah manta misk'ipakullantaq llaqwararikun siminpas unuyarillantaj liqichukunataq phiñawllantint mana allin kawsayniyuq machasqa pisqukunata qhawashkan hinan atuqqa ripuy ripuy Lay, lay, lay, lay, lay, lay. Ama kay pituri Mana le quita Chuyos en capas laro kuñantin machar macharqapun mana sutintapas maipicas cantapes y yachakapunchu Tosun, tosun. Cinas patah, rumi pimis aspa singkang manta pampamang lak arka kapu. Cai pitah, buyur kapu. Pisku kunatah, sopaita humpi pas humpirah, lurukunapas pasaqtaraq takiykunata takiykushkanku wakin kunatah uhai uhayman hap'iranku e Wakintah, mikhuyman kairai mipekam hatun raimita yuyarispan paykunaqa tusuykushkanku ch'isiyaq p'unchayraq Qipanigmantaq intipas q'illuyapuspañan chingaripushkan. Tususpa, takispa, uhaspa ima, kumanta hina wakinqa Wakin kunatak, atok pataperak tusuykushkanku, hispaikunku ima, korupas koro qoro puñuykushkan, yawsasimintin, mana yuyaypi, iskai kinsa pisqukunalla qipaykushkanku, kay tukucha tukuchapushkanña. Ah, ka subay ba tapi tungsoy ko sa tulong lakad sa newang ki eh kung ang niway ari yung subay wah 誰だもなんちょ。えはたり。おたた、まかすぱ。もうそこそたいた。ところいまん。かんべえ。あこん。れかしかにゃん。あ n a kay Victoria Waicho, kumusin ka kontor. Ono ta haiwamoai. Kankapu chukunata haiwamoai. Corazón. Uskata hatam. Vale. Posonches, ni shake. Jepa chica! Oños en caipuras. Reposa. puños un mangri. Mana cospa Y mainapas. hari y Algo y Puras. Mana los Hinaspa kunturqa phiñakuymanta sapallan urakampun. Wairan sinchita wairamun atuqtaq sapallan puni puñushallampuni unay pachamantataq rikch'arin gaya tohka mana pipas kapunñachu rikch'arispan chutararikun, hinas hinaspa kun kunturtak. Mana pipas kapunyachu, chiganih takawarin, urainih takawarin, hinan atohka. Ay, unos <sighs> nanayawma, chakiyunas chanchauqlaway, mana puni pipas kapunchu, ch'usaq tusuna pataka. liu qopakunallan wikch'urasqa kakashkan. Kakak ucupitak. unu hich'asqa hinaraq hisp'asqanku churarayashkan chay wasakunata hinatak. Kai kaychikachaq ichukunallan wairawan kushka pukllaykushkan compadre ay mi kumpari. Kumpari kuntur waq maypitaq kanki Wah. Ima Imapaqtaq chaqiparqanki waq Imayapaqmi ukarurqani Imayapaqmi puñururqani Kunanri imanatataq ripusa Kayhinamari chiripaq chirishan kaynatama wayrapis wayrachan Imataq kunanri rurasa atuqtaq sapitallanña payqa chaypi waqaykushkan tususqanku uraylawpiqa ichu ashka churarashkan chay ichuta t'iraspan payqa q'ishwayta qallarin hatuntañan q'ishwarqun makinpis pukakamankamaraj q'ishwayta tukurquspataq payqa kusisqallaña ch'ullpanta ap'ispa huk qaqaman wataykun chay q'ishwata wakintataq chuqaykaman uraiman. Wak! Wak! qaqaqaqaqaqaqay Тепсконанга Wasita chayarapusaq urmaykusaqchu mana chari waq maisaq kashanri ay chinchi mancharimari kasqa chinkarillasaqpuni chari waq atuqqa qhawarikamun pampachikanijta manchay manaspa, kalpachakuspa, urakamushkan kishwapi hap eriska. Wak! Wak! supay karkatisparak. manchakuspa manchakuspa mana urayta qhawarikuspan payqa uraykamushkan allintayta qhap'ikusaq waq ay ay ay ay Wah, wah, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Wah, wah. Mana ya punya jarak أما أما أما خناي كاي أما خناي كاي نقبش يا كتقل هم مشاني يا يا موناي ولا كوينين تعرف مشاني نونا كنا من ولا نايبا أي أي أي أوباليك أمو شنقا كنا أما فوني تبينجيشتو Ampun, petinggi sama ya. wah, Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! hukchikan q'ishwa supaitara supaytaraq Chupampis gur gur nisparaq Ningrimpas Laflaf Laflaf laf laf nisparaq chinkaykamushkan supayta wahach'akuspa hisp'aypis sutu Mai maypichari munay q'ishwapi uraqamuypas maypichari aphan aphan susitamas amuitin. Panas pasamantang musuk wilagoy kunatapang musani. Amakin na kay Chisto. Runa ko namang wilas kay Chichi. Chayta uyarispa Pampachiqaniq perunakunaqa rimanarikunku chiqaqchanispa mayta mayta kishkata achakunakunaqa atuqkanchamunqa wawa masikuna chaytaq pampaman chayayman ari manchis allinta imanataq mikhunku imakunata ari chaypas wañurqu wañurqu wañurqu Ashinatam kay hillu atuqqa wañuyninta tarin hanaqpachata purispa. Mikunanpis kashaqtin, tukuy imankunapis kashaqtin. Ichaqa, payqa paillapaqpuni imatapis kananta munaq. Chayraykun mana noqanchisqa hillu kananchischu, nitaq chiqninakunanchischu wawamasintin. Kankunas imaninkichistaq kay kawsaymantari? Hilluchu kana? Llullachu kana? Chikaqa wawanchiskunaman tatamamakuna yuyancharinanchis allin kawsayta. Kankunapin aling allin kawsay wawakunaman yacharichiy.